Salut à tous, c'est Alexandre aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc on va faire une analyse de film. Le film s'appelle Sheila Beret Bon cul. On perd pas de temps, passe tout de suite à la critique de la vidéo. Le premier plan est très long. Tu vas bien Et toi Bah ouais, depuis la dernière fois. Bah oui. Tu es revenue de Genève Ah bah oui. Bah oui, elle est revenue. Sinon, elle serait pas là. Ah bah oui. Bon, explique aux, explique aux internautes pourquoi tu es revenue. Bah parce qu'il fallait que... Euh, faire une autre scène. Tu prends vraiment 3 secondes pour dire ça Tu connais pas ton texte Pour avoir... Jackie Michel. Elle est tellement déterminée dans sa réponse. Regardez son regard. Et pour avoir deux belles grosses queues. Ok. D'accord. Elle a pas le temps, elle. Alors là, tu vas te faire défoncer. Par deux. Oui, mais te... T'as des gens, pour eux, c'est inné de jouer au foot, au basket. Ah ben elle, c'est répondre à côté de la plaque. Hum, et faire ta... Chienne. Mmh. Hum. Pareil sur place, du fromage fondant, une galette de pommes de terre croustillante, le tout dans une généreuse tortilla. Hum. sur votre faim. Le passé que je... Ah, tu vois, on est euh, à Marseille. Je pense qu'elle le sait, parce que si elle a pris l'avion ou le train, c'est un peu écrit dessus. Bah pour sucer plus de bites. Ouais. Et quoi d'autre Faire la chienne. C'est quoi cette tête Puis évidemment tu es encore faux. Ça t'arrive un peu de réfléchir, Sheila Ah bah oui. Elle fait un peu flipper sa tête quand même. Je suis aimais bien l'anal Oui, ça m'excite. Tu prends ton pied mmh. J'en veux plus de ces bruits Prends comment ton bien bah, comme ça. Elle est vraiment débile, elle aussi. Ça te rend folle Ça Oui, ça m'excite, ça... C'est bizarre. Ça me... Ça te fait quoi Ça me... Salut les vermines Ça me... Qu'il soit détecté, le, verre, s'il est, pas contaminé. Ça me... Exactement, euh, tu attends quoi euh, bah, Qu'on me défonce euh, de partout, quoi. Là, évidemment, tu connais ton texte, hein. On a compris que tu voulais te faire défoncer. De ta, première vidéo, tu en as pensé quoi Ça va, c'était sympa. Elle parle de ça comme si c'était une fête. Non, sérieux, t'étais à la grosse fête samedi soir Ah bah oui. Il Paris, c'était le feu. Il y avait une ambiance de dingue, les musiques étaient excellentes, il y avait alcool gratuit et tout. T'as trouvé ça comment toi Ça va, c'était sympa. Bah ouais, c'était... Euh, ça va, je, je me suis euh, lâchée, j'ai pris mon... Enfin, j'ai pris mon pied. Euh. En général, quand tu dis faim, c'est pas pour répéter la même chose derrière. J'ai mangé une crevette, faim, du poisson rouge. Là, ça marche. Allez, bah... Ouais Allez, bah écoutez, elle est chaude, je vais l'emmener aux deux acteurs. Euh, chaude, chaude, je dirais plutôt tiède. Hein. Aucune conviction, aucune motivation, aucune émotion. Hein, suivez-nous. Allez, viens. Viens là, viens. Tu veux faire ta cochonne euh, tu vas la faire. Tu vas bien te faire enculer. Eh, je suis pas venue ici pour souffrir, ok Écoutez, euh, la dernière fois, elle a fait sa maline, mais on n'a pas oh. pu... Ouais. On n'a pas pu aller jusqu'au bout parce qu'il y avait des enfants. Elle a fait sa maline Joue ce défi-là, alors. Et tu as deux mecs en face, hein Ah, c'est toi qui as lancé le défi, mytho And Cacahuète, a pas pu, a pas pu, a pas pu. Exhibe ma chérie. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Oh là là. Je suis pas sûr de quoi il parle. Regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Oh là là. Regarde-moi ça. Oh là là c'est moi ça. Oh là défi ben, euh, relevé. Mais on va pas rester comme ça. Ah ben non. <laughs> on est à Marseille ici, les gars. Et donc, ça justifie quoi d'être à Marseille J'aimerais bien voir la réaction des gens sur le bateau. Tu penses qu'elle rentrera dans ton cul Mais c'est du déjà vu, vu, vu, revu. Super l'originalité, quoi. Ouais, redis-le. Bon. T'as l'impression que je s'est fait engueuler. c'est bon hein. Ah ouais, je vais te couper là mais on va rentrer parce un commence à pleuvoir. c'est vrai que commence à tremper, je savais pas si c'était sa chatte ou... Ah non Tu t'es heureux aujourd'hui. Ah ouais, Ok. je vais bien dormir ce qui, Baba, pour ça Ah merci Jackie Michel. Ah voilà. <laughs> Attends. Eh, t'as cru qu'on était des fiottes, Jackie Ah bah oui. C'était rigolo, c'était excitant. Euh. Le scénario est ultra bancal, les acteurs ont aucune émotion, l'actrice, mais elle est nulle Elle est nulle aucune émotion, on connaît même pas son texte. C'était rigolo. Souris un peu, on dirait que tu viens d'avoir une bite dans la bouche. Oh mais attendez. Donc d'accord, donc euh, en gros, si on doit te revoir euh, pour une troisième scène Jack Michel... Euh, S'il y a une troisième vidéo, on espère que ce sera du lourd du côté du scénario. Parce que les talents de Google les cherche encore. Allez, faisons un petit tour dans les commentaires. Apaiser sans modération. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette critique vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me rejoindre sur les réseaux sociaux. A bientôt pour une nouvelle critique Salut à tous, c'est Alexandre, aujourd'hui on se retrouve...